ඉතින් අද ඉන්නවලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගොඩක් සතුටුයි විශේෂ හේතුව ලංකාවට ආවේ ලකුණු ඒ වගේම ලංකාවේ සුන්දර තැනක අලි අපි හැමෝටම බලන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ කැලයක නැත්තම් පෙරහැරට යනකොට ඊටත් වඩා ළඟට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අතදාලා ඒ වගේම මේක නාවන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියන්න ඕන ලංකාවේ ඉන්න අය සහ මේක ෂෙයා කරලා ලංකාවේ එළියේ ඉන්න හැමෝටම පෙන්නන්න අපේ රට කොච්චර සුන්දර රටක්ද ඇවිල්ලා මේ දේවල් බලන්න මේක තව ගොඩක් කූටි අලිපටව හිටියා පේනවා ගොඩක් හොඳයි වගේම මෙතන ඉන්න අලින්ගේ තුන් දෙනෙක් පොර පෙරහැරට සහභාගී වෙනවා මේ වගේ හොඳ ආස්ථාවක් ගන්න ඒ වගේ බලා ගන්න අය ඒකේ මොකටද බලා ගන්නවා. වගේම අනිත් සමහර අවින්ම වැඳලා හිම නැත්තම් කුඩු කරලා තියෙන්නේ බලන්න එන අයගේ අපේ ආරක්ෂාවට. නැත්තම් මේකට නිසනයක් කරන්න නෙමෙයි. ඒක වැරදිලා තේරුම් ගන්න එපා. මේ නිසා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ආස නිසා ඒගොල්ලෝ බඳලා ඔබට පෙන්නනවා. මේක ගොඩක් වටිනවා මොකද නැත්තම් අමාරුයි ඔයගොල්ලෝගේ ආරක්ෂාව තපයන්න ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඒක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න එකක් නෑ නිසා යාළුවොත් එක්ක ෆැමිලි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා මේක බලයි කියලා. How is good to all the young elephants in Sri Lanka? I hope you all want to come and see. and yan. This natural and related uh, benefit